taget i øh, Magisterpark. Sammen med, sammen med Jake. girl Velkommen til øh, The Press TV. Vi skal teste noget øh, food truck, street food man. Der er masser af mennesker hernede. Hø, god stemning, vejret er perfekt. Og jeg er sulten. kan ikke bestemme os. Vel? Så det bliver altid Bandmei. Lige meget hvor, så bliver det Bandmei. Ja. Yeah. Bandmei. Bandmei, øh vi ventet i hvad? 10? En halv time? Ja. Halv time. Jeg er så sulten, mand. Men der er lang kø. Så har vi fået Van ikke? Mm, skal vi lige filme ned i Van Prøv lige at sætte den ned. Sæt den ned på din tallerken, ja. Mm. Skal vi se, om den smager godt. Mm. Koko. Rød. Mm. person. Ừ. Men. Både lidt for tør. og Yippie Food. Lækker. Ah. Undskyld mig. Fra Yippie Food, det var lækker, men øh, jeg fik ikke, ikke lov til at spise det hele. Fordi der er nogen, der tog mine øh, sandwich. Den var virkelig, virkelig top. Rigtig god. Så slut. Så på vej